YouTube'da yayınlayabiliriz. Şimdi çıkarttıysa da canını okurum. Yani bu kadar yolu boşu boşuna mı geldim? Defol git şuradan ya. Zaten sinir, sinirlerim bozuldu. Bana mı diyorsun? äh, aktuell sind einartige vorrätig. Und wo ist es bitte? Ich sehe hier keinen. Başka bir yere atmış olabilirler mi? Ich will diesen Schrank haben. Aynı dolapmış anasını satayım ya. Dann müssen wir dann kann ich gleich schauen. Weil die Seite ist noch offen, ich habe die gar nicht zugemacht. Die aktualisieren. Egal, 4 von 55 können Sie mal reinschauen. Wir haben extra Auto genommen. Ja, weil ich, weiß. Auto also passt mal auf. Ich verstehe euch, ich bin bei euch. Ich kann aber euch dann nicht helfen. Wenn ihr euch beschweren wollt oder irgendwie eine Lieferung ja. oder irgendwas haben wollt, bitte geht zum Kundenservice durch die Kasse rechts mhm. und geht mal zu den Kollegen und schaut mal, beschwert euch, sagt so, so behandelt, könnt ihr was für mich machen. Ich kann dir ich kann dir nur sagen, ich habe leider nichts. Ich hätte dir gerne was anderes Nee, das Schlimmste ist, in unser Auto passt es nicht rein. Und jetzt habe ich alles engagiert, dass die jetzt hierher kommen von der Arbeit aus und mich mitnimmt. Ne? Jetzt komme ich hierher und dann heißt das nicht da, ich kann ja die Leute jedes Mal hierher bestellen. Ich weiß. Ne, Wenn es jetzt das erste Mal wäre, würde ich es bestellen, aber ich bin ja schon das dritte Mal da. Mach das wie, wie gesagt, bitte. Ja, okay, danke. Haben wir Chance? Vorne hin. Probieren. Okay. Okay. Und den Rest nehmen wir mit. Ja, <laughs> wenn die da ist. Warte mal, nee, warte mal, warte mal. Dann frage ich gleich das an. würden Sie uns denn entgegenkommen, dass ich jetzt das dritte Mal und mit heute haben wir mit Auto genau. organisiert genau. hierher komme und sage jetzt äh, kurz zu, davor zu meiner Freundin, die kann wieder zurückfahren, weil das Kleiderschrank wieder nicht da ist. Also wenn Sie im Internet schauen, es ist nur eine da, ne? Dann es waren zwölf da. heute nicht, aber heute Morgen waren noch was da. Wie bitte? Keine Nein! Aber ich habe es ja organisiert deswegen. Ich kann ja auch nicht gleich auf Zack sagen, dass die... Was kann ich ergattern bei Ihnen, dass Sie mir umsonst ausliefern? können jetzt zahlen? <laughs> ja, damit irgendwas entgegenkommt. Was ist denn so eine Lieferung eigentlich? Wenn ich, wenn ich sage, liefern Sie es mir nach Hause aus. Ich zahle es, weil ich habe jetzt echt keine Lust, noch ein viertes Mal ein Auto zu organisieren, um hierher zu kommen. Und freitags auf diese Wetter. Wie bitte? Schau mal, es müssen 49, 49 Euro sein, glaube ich. Yarısı ise o zaman getirsin aranasını satayım. Kapıya kadar da değil yukarıya kadar getiriyorlar. Getirsinler yani 20 euroya. Yapar mı? arkadaşlar. Ee, Ikea'dan şu anda bir telefon aldım. E, Kızımı almak istediğim dolap gelmiş. Bizim için ayırmışlar ve şu anda onu almaya gidiyoruz. Sonra görüşmek üzere. Sen onun üstüne koy şimdi. Dur. Bunu, Ana ana ana ana. Uy. bunun mu? Böyle mi? Böyle evet arkadaşlar hepsini sığdırdık. Şimdi bir de çocuklara yemek alalım ve eve gidelim.